В эфире информационный выпуск новостей в студии Анна Космина. Здравствуйте. Президент Украины Виктор Янукович сегодня празднует день рождения. Главе государства исполняется 62 года. Президент отмечает праздник в Крыму. Поздравить Виктора Януковича приехали известные украинские политики, спортсмены и культурные деятели. На полуострове глава государства будет не только отдыхать, там он находится в рабочем отпуске, в ходе которого у Виктора Януковича запланирован ряд встреч и переговоров. В частности, 12 июля под руководством президентов Украины и России в Крыму состоится заседание Межгосударственной комиссии. Кроме того, на протяжении рабочего отпуска президент намерен посетить несколько регионов Украины. В ближайшее время правительство решит проблему обеспечения Украины фруктами собственного производства. Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров. Глава правительства тоже находится в Крыму с рабочим визитом. По его словам, в стране планируется наладить систему оптовых рынков и логистику быстрой доставки фруктов для потребителей. Украинские прилавки заполнены импортной продукцией, поэтому правительство считает нужным поспособствовать выращиванию отечественных фруктов и винограда путем введения соответствующих компенсаций и возвращения полутора процента сбора на восстановление виноградников. Кроме того, премьер напомнил о программе создания овощехранилищ. По его словам, за полтора года работы программы удалось построить большое количество овощехранилищ. Везде, где только можно, работает программа строительства овощехранилищ современных, где компенсируется практически до половины затрат инвестору на строительство овощехранилищ со стороны государства. А нам нужна система оптовых рынков – и долговременных заказов, чтобы у этого хозяйства был долговременный заказ на э, определенное количество фруктов и винограда. Поэтому по стране строится система оптовых рынков, налаживается логистическая схема как можно более быстрого, быстрой доставки фруктов до потребителя. Вот эта вся система и комплексность подхода позволит нам в ближайшие несколько лет решить проблему полного самообеспечения фруктами, ну, за исключением, конечно, экзотических фруктов, нашей страны. За последние 8 лет правительство Грузии провело курс реформ, эффективность которых поразила весь мир. А 3 июля новоназначенный премьер-министр Грузии Ваномир Абашвили представил новую программу развития страны. О ее особенностях и целях рассказал украинским журналистам посол Грузии в Украине Григол Катамадзе. Подробности в сюжете моих коллег. Больше пользы для людей. Именно так грузинское правительство назвало свою новую программу на ближайшие четыре года. Основными приоритетами нового курса в Грузии является трудоустройство, медицинская страховка для всех граждан и поддержка сельского хозяйства. Э, цель правительства Грузии э, заключается в том, чтобы создать максимально, э, максимально хорошие условия для процветающей, сильной, единой Грузии. Вы знаете, что правительство Грузии э, своими действиями э, смогло преодолеть, наверное, самое большое зло, которое было в Грузии, это коррупция и криминальный мир. Несмотря на э, успехи, несмотря на большие преобразования, мы прекрасно понимаем, что огромное количество наших граждан Э, сталкиваются ежедневно с большими социальными проблемами. Реализация поставленных целей невозможна без развития частных предприятий. Для этого правительство Грузии планирует привлечь около 4 миллиардов долларов прямых инвестиций. Уже есть много заинтересованных капиталовкладчиков. Среди них посол также отметил и представителей Украины. Мы считаем, что для нас Украина очень важная, очень важная страна, очень важный партнер. Э, недавно министр иностранных дел Грузии э, Григор Вашадзе, который побывал с официальным визитом э, в Украине, сказал, и вы э, подхватили эту, этот лозунг о том, что сильная процветающая Украина очень важна для Грузии. Что касается а, а, украинского бизнеса, то на сегодняшний день мы видим интерес к инфраструктурным проектам, мы видим интерес к туристическим проектам, и мы видим интерес со стороны украинского бизнеса в э, проектах э, энергетических. Не остался незамеченным и тот факт, что новую программу развития на последующие четыре года представили за два месяца до парламентских выборов. А это значит, что президент Саакашвили в поддержке своих соотечественников не сомневается. Ирина Тищенко, Анна Костюченко, Игорь Каркадым. Новости УТР. В украинские вузы уже поступило почти 400 тысяч заявлений от абитуриентов. Как сообщают в профильном министерстве, почти каждое шестое заявление пришло в электронном виде. В региональном соотношении активность поступающих из Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Одесской областей и Киева остается стабильно наивысшей. Более пассивными оказались абитуриенты из Черновецкой, Закарпатской, Николаевской и Кировоградской областей. Сердечно-сосудистые заболевания – самый распространенный диагноз в Украине. Только от гипертонии страдает 12 миллионов граждан. Для борьбы с этой болезнью правительство приняло решение по установлению референтных цен на лекарства для гипертоников. Когда заработает проект и как он повлияет на жизнь больных, обсуждали участники научно-практической конференции в Донецке. Самым высоким показателем смертности в нашей стране является заболевание сердечно-сосудистой системы – тысячу умерших на 10 тысяч пациентов. Для сравнения, в странах ЕС эти цифры меньше в два с половиной раза, а в Японии – в 10 раз. В прошлом году число умерших в Украине составило 460 тысяч человек. Медики жалуются на низкий процент выявления болезней, а из тех, кому все же поставили диагноз, лечится только 8-11%, а проблемы с сердцем, в том числе с повышенным давлением, имеет каждый второй человек. Сейчас эта болезнь значительно помолодела. Мы даже сталкиваемся с тем, что дети страдают гипертонической. Мы, правда, еще не ставим гипертоническая болезнь, но уже явления гипертензии у них наблюдаются. Даже иногда, вот в моей практике было, ребенок 7 лет, у него было повышенное давление. А что говорить уже о тех, кому 14, 15 и старше, так это довольно частое явление, к сожалению. Если одни больные откровенно невнимательно относятся к собственной болезни, то другим просто не хватает денег, чтобы получить полноценное лечение. Ведь препараты, относящиеся к гипертонической группе, дорогие и чаще всего иностранного производства. Отечественные фармацевты уверяют, что могут обеспечить украинских пациентов всем необходимым по очень доступным ценам. Перекупили патенты и на основании этого же сырья сделали препараты точно такие же и тоже, может быть, с высокой ценовой политикой, но доступнее, ну, скажем, там на 35 гривен, может быть, там на 50 гривен, какой-то, может быть, чуть-чуть меньше. Но, тем не менее, то есть это позволяет э, некоторым пациентам все-таки сэкономить, и так как они принимают эти препараты пожизненно и длительно, соответственно, им это очень нравится, и, соответственно, это доступно. Фармацевты говорят о том, чтобы полностью заменить иностранные лекарства отечественными, речь не идет. Но то, что можно готовить из качественного сырья дешевле, чем за границей, будут выпускать у нас. Правда, процесс этот долгий и трудный. Сложность, конечно же, в качестве. Потому что если мы прекрасно понимаем, мы проводим ассоциацию между Германией и Украиной, мы прекрасно понимаем, что выигрывает Германия. И первое, что есть у Германии, это качество, и второе – это доступность. Пока что ни с одним, и с другим мы равняться Украиной не можем, к сожалению. Напомним, помочь производителям сделать продукцию дешевле приняли решение в правительстве. И на медикаменты должны быть установлены референтные цены. И все же представители ВОЗ говорят, не стоит ожидать того, что препараты очень быстро и существенно подешевеют. Мы определили, что вот эта цена является экономически обоснованной да, для нашего рынка. Теперь мы сделаем так, что будут покупаться да, препараты в основном в рамках этой цены. Это тоже понятно, да? И когда эти препараты будут покупаться в рамках этой цены, тогда те, которые более дорогие, либо они исчезнут с рынка, либо они будут вынуждены снизить цену. Малообеспеченным обещают возмещать именно эту среднюю рекомендованную цену. По предварительным прогнозам пациенту будет выписываться один рецепт раз в два месяца. Механизмы внедрения пилотного проекта уже обговорили в Николаеве, Донецке. Следующая конференция пройдет 9 июля в Полтаве. Ирина Тищенко, новости УТР. Это все новости на этот час. Хороших вам новостей и до встречи на телеканале УТР.